Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di konten BCS Dengan saya, Diki Mobile Legend ya kawan-kawan Oke, okay, kita kedatangan komender terbaru nih teman-teman Namanya Mavis Kita review ya Mavis, Humber Coutness Wow Seperti kata lawar ya teman-teman ya Kalau ya Oke okay skill pertamanya itu mengumpulkan kekuatan mulai dari stage showdown setiap kemenangan itu meregenerasikan HP sebanyak 4 poin ya teman-teman skill keduanya prajuritku serang kemudian ketika memberikan damage kepada little commander lawan maka akan memulihkan HP anda setara 50% dari damage yang diterima cooldown ini 5 round ya teman-teman ya skill ketiganya antara hidup dan mati pasifnya itu meregenerasikan 4 HP dengan setiap commander yang dieliminasi efek ini meningkatkan menjadi 10 poin jika commander tersebut dieliminasi oleh anda oke teman-teman terima kasih jangan lupa like, comment, share dan jangan lupa di subscribe teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh